Bonjour tout le monde, c'est Maple Japan, on est enfin de retour. Les vidéos vont recommencer sur ma chaîne YouTube après plus de 4 mois d'absence euh, pour diverses raisons, l'école, le travail. J'ai été très occupé, pardon. Il a fallu que j'économise beaucoup d'argent et que je réussisse à avoir mon diplôme pour aller ensuite à l'université, mais aussi l'argent économisé pour pouvoir aller au Japon, où est-ce que je suis en ce moment, J'ai d'ailleurs, euh, dans la ville de Nishitokyo au Japon, euh, visa de vacances-travail d'une durée de un an, euh, qui a commencé euh, le dimanche 1er décembre en fait. donc je suis très excité d'être ici et je me suis dit pour recommencer les choses en bonne et due forme, pourquoi ne pas faire une vidéo tout simplement qui expliquerait les problèmes que les étrangers peuvent avoir en venant au Japon. Alors, il y a quelques petites complications auxquelles vous pouvez être confronté. Malgré le fait que vous faites des recherches sur Internet, les informations que vous allez avoir ne seront pas toujours pertinentes. Des fois, elles auront changé. Et ça a été mon cas. J'ai fait des recherches sur des forums, sur des sites. Les gens disaient ouais, ben voilà, si vous faites ci, ça, ci, vous devriez être correct. Et pourtant, quand je me suis présenté dans certains établissements, les politiques avaient complètement changé. Alors, cette vidéo abordera deux thèmes. Le premier thème, les téléphones cellulaires, et le deuxième thème, les banques. Alors, sans plus tarder, passons à la vidéo. Sans plus tarder, commençons avec le premier thème, les téléphones cellulaires. Alors, vous allez très vite vous rendre compte qu'en arrivant au Japon, votre vie va se baser autour de numéros de téléphone. Euh, c'est pas mal comme ça pour beaucoup de pays, je vous dirais aujourd'hui, mais le Japon est, je dirais, si je compare avec le Québec, un cas à part vous devez avoir absolument un numéro de téléphone. Tout passe par là, absolument tout. Je donne juste un exemple. Si vous voulez avoir un travail, la plupart du temps, ils vont vous demander un numéro de téléphone. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone, ça peut devenir problématique. Euh, et même pour ouvrir un compte bancaire, vous devez avoir un numéro de téléphone. Et même pour pouvoir avoir un numéro de téléphone, vous devez en avoir un à la base. Donc, j'expliquerai un peu comment tout ça fonctionne. Euh, c'est très compliqué. Mais ben, en fait, au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trois compagnies majeures par, sur lesquelles vous pouvez aller. Alors, il y a Docomo, SoftBank et AE. Et il y a aussi trois autres compagnies un peu moins majeures avec des prix vraiment beaucoup plus abordables, surtout pour les étrangers qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je parle ici de UQ Mobile, YU Mobile et Rakuten Mobile. Il y a aussi Lime Mobile et tout le tralala, mais on ne rentrera pas dans les détails. En général, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Le premier problème auquel j'ai été confronté en voulant, un, en voulant un numéro de téléphone, un nouveau numéro de téléphone, ça a tout simplement été du fait que, en fait, il y avait la durée du contrat minimal. Euh, le contrat minimal est d'une durée de un an, alors, si votre visa, comme moi dans mon cas par exemple, le visa canadien euh, provenant du consulat euh, japonais à Montréal, c'est un 6 mois avec une possibilité de renouvellement d'un autre 6 mois pour 4000 yens. Alors ça, c'est mon visa. Mon visa est valide un an, mais on commence par 6 mois. Alors, la complication se trouve que si votre visa, votre carte de résidence, Zalio comme qu'il l'appelle ici, n'indique pas un an sur le visa, sur la carte en tant que tel, un an de vie au Japon, vous allez vous retrouver à un problème parce que le contrat sera très probablement refusé. Vous allez vous voir refuser l'accès à un numéro de téléphone. Euh, pourquoi Tout simplement, en fait, euh, c'est une garantie. En fait, les Japonais ne veulent pas en fait se retrouver avec des clients et, peut-être pas juste les Japonais, hein. dans le monde au complet, euh, on peut facilement s'imaginer ça. Vous voulez pas vous retrouver avec des clients qui sont là 3-4 mois, qui ont un numéro de téléphone, le contrat est valide un an, et là tout à coup, bam, ils s'en vont chez eux, ils ne payent plus, ils annulent pas le contrat, basta, moi je retourne chez moi, j'en ai plus rien à foutre. Donc du coup, le contrat minimal se doit d'une durée d'un an. Alors comment moi j'ai fait pour avoir mon numéro de téléphone au Japon malgré le fait que mon visa stipule clairement 6 mois sur ma carte de résidence c'est tout simplement en fait qu'au Japon, il y a une politique euh, quand même assez sévère, je dois vous dire. Euh, c'est la politique du pays, mais c'est une politique quand même assez sévère. Et euh, c'est pas juste pour les étrangers en fait, c'est surtout aussi pour les, les, gens en général, les gens qui n'ont jamais eu le numéro de téléphone. La compagnie de téléphone à qui vous avez, avec qui vous allez faire affaire va très probablement vous demander le, en fait, c'est à 100% sûr qu'ils vont vous demander le numéro de téléphone de quelqu'un que vous connaissez, des amis, de la famille, une connaissance qui serait assez gentille, comme dans mon cas, pour donner son numéro de téléphone à la compagnie pour votre contrat. Qu'est-ce que cela signifie C'est que cette personne va agir un peu comme une garantie à votre compte. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de payer et que vous manquez des paiements à gauche et à droite, la compagnie va téléphoner cette personne et va dire Ouais, écoute, euh, la personne n'a pas payé, on a besoin de l'argent, il va falloir que tu payes à sa place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande beaucoup de confiance de la part de la personne à qui, avec qui vous allez aller, la personne qui va vous aider. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance de cette personne. Et si jamais cette personne n'accepte pas, euh, les chances sont qu'à 100%, vous ne pourrez pas avoir un numéro de téléphone. Dans certains cas, ils acceptent les numéros de téléphone des endroits où -ce que vous allez travailler. Euh, mais encore là, ça dépend si le travail ou euh, si votre employeur dans tel va accepter de donner son numéro de téléphone. Donc il y a beaucoup de conditions quand même. C'est une bonne chose quand même d'apporter un ami ou de la famille ou des gens que vous connaissez qui parlent très bien japonais, qui vont pouvoir vous aider avec tout ça. Le deuxième point en fait, c'est que peu importe la compagnie où ce que vous allez aller, les contrats sont faits en japonais. Euh, alors oui, il y a des gens qui parlent anglais. C'est pas le meilleur anglais qui existe. Dépendamment des compagnies où est-ce que vous allez aller, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Par exemple, moi, je suis allé chez AE. Chez AE, les gens ne parlent pas anglais. Il n'y a personne qui parle anglais. Enfin, où est-ce que je suis allé, il n'y avait pas aucun membre du staff qui parlait anglais. Euh, donc, ça a été plutôt compliqué. Il a fallu que j'aille avec une amie à moi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est grâce à cette personne d'ailleurs que j'ai mon numéro de téléphone. Comme, comme stipulé plus tôt, il m'a fallu le numéro de téléphone pour mon contrat et elle a accepté de donner le sien. Donc, il y a Docomo, qui pourrait être très bien pour vous, et SoftBank. Si jamais vous connaissez personne, aucun japonais qui peut venir vous aider, et aucune personne qui parle assez bien japonais qui sait très bien lire le japonais pour pouvoir lire le contrat dans sa totalité, il va falloir vous apporter quelqu'un, et si vous avez personne, bah vous allez devoir aller pour Docomo ou SoftBank. C'est les deux compagnies les plus populaires au Japon en ce moment. Et c'est aussi les compagnies qui euh, ont le plus de membres de leur équipe qui parlent anglais. Donc vous allez devoir un peu faire des recherches sur quelle succursale en particulier à des membres qui parlent en anglais, mais vous allez pouvoir en trouver, je suis persuadé, et vous allez pouvoir peut-être réussir à, faire votre contrat et aussi à trouver, euh, avoir un numéro de téléphone en fait. En ce qui concerne les trois compagnies plus mineures, comme j'ai mentionné euh, au début, donc UQ euh, Mobile, YU Mobile et Rakuten, moi je suis avec UQ Mobile. les forfaits sont pas chers, c'est très abordable pour, pour des étrangers, surtout en visa, en visa vacances travail où l'argent se fait un peu serré, dépendamment de, de combien on on euh, vous devez vous attendre au fait que personne du tout là-bas ne parle anglais. C'est stipulement japonais, uniquement japonais. Euh, les contrats vont être en japonais aussi, donc juste faire attention, préparez-vous bien avant d'y aller. Ensuite vient le cas des banques. Quand vous allez faire des recherches sur Internet, si jamais vous en faites, ce qui serait une bonne chose ici d'en faire en fait, vous allez vous rendre compte que beaucoup de places, beaucoup de forums en fait et de sites internet vous disent que ouais ben écoutez il y a deux banques au Japon qui sont très très très amicales avec les, étrangers. Euh, les menus sont en anglais, il y a des staffs en anglais et, qui parlent anglais pardon et vous pouvez euh, vraiment euh, créer un compte bancaire assez facilement. C'est à la fois vrai et faux. Vrai dans le sens que oui les menus sont en anglais, oui il y a des gens qui parlent en anglais, oui, ils sont super sympathiques avec les membres, euh, avec les étrangers en fait qui viennent au pays. Le coin où est-ce que c'est un peu plus faux, c'est le fait que ce n'est pas facile en fait de créer un compte bancaire. Je suis allé chez Shinsei Ginko, là donc la banque Shinsei, et la banque japonaise euh, postale en fait, JP Post Bank. Ce qu'il faut vous rendre compte de tout simplement, c'est qu'il y a une nouvelle politique en fait pour ces deux banques-là qui n'était pas présente je pense il y a peut-être 5-6 mois, mais maintenant elle est en place, elle est maintenant vraiment bien incrusté dans, le système, dans les politiques de, des banques, c'est le fait que, dépendamment de votre visa, votre visa va, se classer selon différentes catégories. Si vous êtes comme moi un visa vacances-travail et que vous n'êtes pas comme euh, un génie, un ingénieur, un docteur, un enseignant, quoi que ce soit, vous allez avoir un visa de classe B. Ce qu'il faut dire que avant de pouvoir vous créer un compte bancaire, d'en ouvrir un, vous allez devoir attendre 6 mois. Vous allez devoir vivre au Japon pendant 6 mois et euh, attendre. Et ensuite, une fois que votre 6 mois sera passé, vous allez pouvoir aller à la banque que vous allez choisir, qui est celle que vous voudrez, et vous allez pouvoir créer votre compte bancaire en apportant une preuve comme quoi cela fait 6 mois que vous êtes au Japon. Sans cette preuve, vous ne pourrez aucunement ouvrir un compte bancaire et c'est un peu problématique dans le sens que si on se trouve un travail, exemple au Québec, quand on a un travail, on est d'avoir un compte bancaire, l'argent doit rentrer dans le compte bancaire. Donc on se dit que ça fonctionne un peu de la même façon au Japon, il va nous falloir un compte bancaire absolument pour pouvoir recevoir nos payes. Alors premièrement, il faut comprendre que le système de paye au Japon, c'est mensuel et non pas aux deux semaines comme au Québec. Et deuxièmement aussi, une bonne chose, c'est que certaines places, certains employeurs, pas tous, acceptent de payer leur employé en argent cash et non pas en déposant l'argent dans le compte bancaire. Vous allez pouvoir avoir votre argent de façon cash. Cela peut quand même vous dépanner euh, pour les six premiers mois. Euh, ne pas au lieu de ne pas savoir euh, où est-ce que vous allez recevoir votre paye, vous pouvez toujours discuter avec votre employeur, lui dire écoutez, j'ai pas réussi à ouvrir un compte bancaire, il me faut vraiment cet argent, puis-je le, le, recevoir en cash et dans la plupart des cas, ils devraient vous dire oui, ça ne devrait pas être un problème. Euh, j'ai entendu parler de certains employeurs, dépendamment de pour qui vous travaillez, qui en fait euh, s'occupent à votre place de l'ouverture d'un compte bancaire. En fait, c'est comme une espèce de sponsor où est-ce que la compagnie parle à la banque, ils disent oui, écoutez, ils travaillent chez nous, ils restent ici pendant un an, etc., euh, etc. Et ils peuvent vous ouvrir un compte bancaire. C'est pas tout le monde qui fait ça. Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait certaines places qui pouvaient faire ça, mais si vous allez travailler surtout dans, si vous dans des restaurants et des places à temps partiel, attendez-vous pas à ce que votre patron appelle la banque et dit ouais écoutez il va travailler chez nous un an et blablabla c'est le contrat et blablabla déjà signé. Donc voilà en général pour euh, le cas des téléphones cellulaires et des banques. Euh, quand même faire très attention quand vous allez aller venir ici au Japon. Euh, vraiment faire vos recherches comme du monde. Euh, trouver quelle sorte de visa vous avez, la validité de votre visa aussi, euh, la catégorie de votre visa aussi, c'est très important. Mais une fois que vous avez toutes ces informations en main, bah, vous êtes préparé, vous savez quoi faire pour euh, ouvrir un compte bancaire et avoir un numéro de téléphone. Donc sur ce, j'espère que vous, allez avoir aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à déposer justement des commentaires. Aimer euh, aimez la vidéo. Avec le nouvel algorithme de YouTube, c'est ce qui marche vraiment pour pouvoir euh, faire en sorte que les nouveaux YouTubeurs se fassent plus reconnaître sur la plateforme YouTube. Les vidéos sont plus mises de l'avant. Donc n'hésitez pas, laissez un pouce bleu, déposez un commentaire. Laissez-moi aussi savoir si vous avez des questions par rapport, au Japon, des places que vous aimeriez voir. Moi, je sais que très bientôt, je vais commencer des vidéos, euh, euh, en fait, en exploration, des vidéos d'exploration. On va aller visiter tel coin, on va aller visiter tel bâtiment, des choses comme ça au Japon, que je pense qu'il peut être très intéressant. Donc euh, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit à la prochaine vidéo. Salut